लड़की की लड़के से शादी तो सुनी थी और यह चलन भी है लेकिन लड़की की किसी कुत्ते के साथ शादी होना बेहद आश्चर्यजनक है लेकिन यह सच है यहाँ जो फोटो बताया जा रहा है और एक लड़की की शादी एक कुत्ते के साथ होती हुई बताई जा रही है इसमें बहुत अधिक सच्चाई है यह फोटो बनाया हुआ नहीं है वास्तव में ऐसा हुआ है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इसके पीछे एक अंधविश्वास काम करता है और भारत के कई इलाकों में इस तरह के अंधविश्वास का चलन है इस अंधविश्वास की वजह यह है की अगर लड़की की शादी के पहले कोई आपत्ति आ रही हो आपदा आ रही हो या किसी प्रकार की आड़ंतरी आ रही हो तो उसका एक सीधा सा तरीका यह बताया जाता है कि उसकी शादी किसी जानवर से पहले करा दी जाए कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि किसी लड़की की शादी मेंढक से करा दी गई लेकिन यहाँ जिस लड़की की शादी कराई गई है वो कुत्ते से कराई गई है और कुत्ते से शादी कराने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लड़की की एक शादी कुत्ते के साथ हो गई अब दूसरी शादी इंसान के साथ होगी ताकि पहली शादी में होने वाली जो भी आपदा है वो कुत्ते पर आए क्योंकि कुत्ता यहाँ पर वर बना हुआ है